my goodness! Ew! Ew! Ew! welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yes, we're going to do the What's in My Bag challenge. And of course, tayo guys. Kasi since morning hindi pa po ako kumakain. Nakikita nyo naman. <laughs> Nakapantulog pa po ako. Ayan. Without further ado, let's get started. What's in My Bag Challenge. Actually, etong bag ko na to is last week pa. Hindi ko na kasi napalitan, hindi ko na, hindi ko na rin kasi nagamit. And tomorrow kasi may pupuntahan ako, may aasikaso, aasikasuhin lang din. So ayun, let's start. bunso. Kaya pala pinapagalitan na ako ng nanay ko. <laughs> Kasi, wala. Hinahanap niya to. na siya Diary. Patingin. Gusto niyo basahin? Oh, oh, oh. um, cleanser. Facial cleanser. Dental straw. Yan. Aray! Nahulog. Nahulog pa nga. Kailangan natin yung metal straw kasi we should conserve plastic. Diba? No salt. lalo na sa mga long hair talaga. Hindi mo mo ano. Diba? Napaka collection from Avon. Avon, baka naman. <laughs> baka naman. Hindi, joke lang. Next, tickets. Saan ka ako pumunta? Oh my gosh, 150. <laughs> Yun! 150 tapos 40. Happy! <laughs> Anti-rad no, may anti-rad kasi ako nun na dito lang sa bahay, may anti-rad ako na pang labas-labas na So, ayun, share ko lang. 1, 2. Perfect. Perfect. Tapos, shirt. Extra shirt. Kaya pala hinahanap ko tong shirt ko na to kasi hindi ko, hindi ko pa na. Hindi ko pa. Inaalis dito sa bag ko. So, ayun. Eu! Cadê binibigyan po nila ako ng pagkain. Nila mama, nila papa kami. Binibigyan nila ako ng pagkain ko. And then, kinakagatan ko like, like half lang or kagat lang ng isa talaga. And then, tinatago ko na, hindi ko na alam. Nakakalimutan ko, guys. And then, one time, yung mama ko, nag-aayos ng mga gamitan ko. Tapos, nag-aayos siya. <laughs> may nakita siyang may kagat na saging. <laughs> diba, napaka ano, napaka Kasi wala na pong kaga. Nadiri ka! So, ayun. Kainan na! So, we have here shawarma, BFF fries, takoyaki, of course, my favorite, kakanin, um, dippers. Yan. We have two dippers is Yakult Lemonade from Lemon House. Baka naman. and we have here strawberry yogurt. So, let's start! video na to, hindi pwedeng walang shoutout syempre. So shoutout kay Alan Raymar Andalio Bagilot, hi love, Christian Eric Alfonso, Jillian Madanka, Donald Aleya, Jerome Narciso, Laika May Kakayurin, Mila Flores, Rika Casareno, Edlin May Tablada, Vada Narciso, and yes, Shane Kasemhay, Donald Alcantara, Ronald Lapitan, Arjin Gonzalez, Mary Ann Ablao, Carl Angelo Ulat, Rodelyn Ibuos, Japsi Bayan, Christian Joey Cabonce, Rosenda Yabes, hi, Fretchilin Rafal, Florence Gail Espiritu Espejo, Norlin Paklibon, ang ganda at ang sexy mo. Requested po yun. <laughs> And yes, of course, Humble Pie Ferrer er, Erica Jen Navale. Don't forget to subscribe to their channel din po. So that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button for more updates and for more upcoming videos. Thank you for watching. Bye!